Juzi uh, nilikuwa napita Twitter uh, najaribu kusoma soma baadhi ya vitu ambavyo watu wameposti uh, nikakutana na twiti moja ya uh, jamaa anaitwa Digital Nomad. Uh, ilikuwa ikisomeka hivi: nina imani hadi itakapofika 226 kamva itakuwa bora kuliko Photoshop. Wana update zao kali sana kuliko software yenu pendwa. <laughs> By the way, nilifungua na kuanza kusoma uh, comment na watu wanasemaje kuhusiana na tuti hiyo. By the way, kulikuwa na comment nyingi uh, negative, positive na zingine za kujaribu kujiangana na kueleweshana zaidi kuhusiana na uh, software hiyo ambayo inaitwa Canva. So wacha tuzungumze, mimi binafsi nitatoa maoni yangu na kuona namna gani Canva inafanya kazi, lakini pia Adobe Photoshop ambayo kwa asilimia kubwa, na video nyingi ambazo nimekuwa nikifundisha katika channel hii nimekuwa nikiwaeleza kwamba kama unahitaji kudive na kujifunza graphic design, basi ni vizuri uweze kuchagua kujifunza Adobe Photoshop. Naitwa Joel Kadaga, creative designer. Ikiwa ni mara yako ya kwanza, usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Binafsi kama unaona uh, kama unavyoona niko poa. Kama wewe pia uko vizuri, hakikisha unabonyeza like kwenye video hii ili kushow love na pia iweze kuwafikia watu wengi zaidi waweze kujifunza kupitia channel hii au video hii. Aa, ah, lakini pia kama hauko poa, usijali, hakikisha kwamba unafanya unachokipenda ili uhakikishe unarudi kwenye hali yako ya kawaida ya kuwa nomo. So uh, katika channel hii kama ilivyo ada, tunajifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na graphic design, videograph, photograph uh, bila kusahau masuala ya teknolojia kwa ujumla. So wacha tuzungumze kuhusiana na software hizi mbili Canva pamoja na Adobe Photoshop. so tukianza na adobe photoshop adobe photoshop ni graphic design software ambayo yenyewe inatumika kwa ajili ya kufanyia graphics eh, photo editing ah, ah, pamoja na photo manipulation kudesign artwork kwa ajili ya website eh, posters flyers na vitu vingine kama hivyo ambavyo <clears throat> kama designer unakuwa unatumia ah, uh, software au tool hii kuweza ku uh, design na by the way hii ni uh, industry standard software madesigner wengi professionals wengi wanaitumia na kwa mara ya kwanza iligunduliwa na Adobe mwaka 1990. So tangu hapo kumekuwa na update mbalimbali ambazo zinafanyika almost kila mwaka na kila mwaka imekuwa ikifanyiwa mabadiliko mbalimbali. So hiyo ni Adobe Photoshop. Lakini upande wa Canva ambayo bwana Nomad yendo ndo ameizungumza kwamba yeye binafsi uh, anaona kwamba itafanyiwa update kiasi kwamba itafika time itaweza kui uh, kupita hmm, au kuibit uh, Adobe Photoshop. So Canva hii ni bwana, ni online uh, graphic design tool ambayo yenyewe design zako unafanyia online, so inatumika kwa ajili ya kudesign social media post eh, uh, flares Unaweza ukadesign flares unaweza ukatengeneza thumbnail eh, unaweza ukadesign logo, videos na vitu vingine kama hivi. So ni software fulani ambayo uh, by the way inaendeshwa au inatumia mfumo wa artificial intelligence. So ni software nzuri, ni, ni simple kuweza kuitumia kwa maana ya kwamba unachotakiwa kufanya ni kudrag na kudrop, una change text, so it's very simple, inarahisisha sana na haihitaji sasa wewe uwe na ujuzi mkubwa wa kuweza kuitumia. So hizo uh, ni tofauti kati ya au ni maelezo ya kuzifahamu software hizo mbili, Canva pamoja na uh, Adobe Photoshop. Yeah, of course, kwa hiyo nimeona mjadala huo, nimeona comment nyingi na watu wakijaribu kucomment wanavyoona wao lakini by the way ni mjadala mzuri wa kuweza ku, uh, kuchangamsha industry by the way watu waweze kuchangamka na kufanya conversation kama hizo na kujengana na watu waweze kufahamu zaidi by the way kama wewe pia ulikuwa ufahamu kuhusu Canva basi tayari leo umeshafahamu kupitia mjadala huu na utaendelea kujifunza vingi sana kupitia uh, uh, channel hii so software hii ambayo uh, ni Canva design au graphic design software ni software ambayo inapatikana katika njia mbili unaweza kuipata katika mfumo wa application kwa maana ya app unaweza ukaidownload kupitia Android pamoja na uh, kupitia App Store, lakini pia unaweza ukaipata au kuitumia kupitia web browser. Unaweza ukaingia Google uka search uh, Canva, lakini pia nimekuwekea link katika description hapo. Unaweza ukatumia link hiyo moja kwa moja kwenda kuona namna gani inavyofanya kazi, lakini pia kwenye simu unaweza ukaingia tu Play Store uka download app ambayo itakupeleka moja kwa moja kuweza kutumia. So unaweza ukaiona namna ambavyo inaonekana so kuna design mbalimbali ambazo ni templates ambazo tayari zimeshatengenezwa zimeandaliwa so wewe unachotakiwa kufanya unachagua aina gani ya kazi ambayo unataka kufanya unaweza ukaona hapa wamekuwekea category kabisa recent design kama ulishawai kudesign wao wanakuwa wanazisave na kuzihifadhi so unaweza ukaona hapa kuna insta story eh, zimetengenezwa hivyo lakini unaweza ukaona kuna vitu kama uh, mobile videos kwa maana unaweza ukatengeneza simple videos ambazo unaweka labda picha unaweka text zina animate kuna export, lakini pia Instagram post unaweza ukaona pia ziko nyingi kama hivi, na zipo za kutosha by the way. So ukiselect kama hivi, zitakuja aina nyingine nyingi za Instagram post ambazo wewe utakuwa unataka kuzichagua, so utachagua, na kuna zingine nzuri kabisa, unaona kama hii by the way ina design ambazo ni dope na ni nzuri. So uzuri ni kwamba hii yenyewe ukiingia humo unaweza ku download kwa maana ku customize template ambayo umeipenda, una download kisha unaendelea kufanya kazi zako so kiufupi labda hii itapendwa au inatumiwa sana na watu ambao sio professional kwa maana ya kwamba hawajadili sana na masuala ya graphics kwamba yeye kama hayuko competent kwenye tools ambazo zinahitaji kujifunza zaidi kama Adobe Photoshop anatumia uh, option ya kutumia uh, software hii ambayo ni Canva na nao watu wengi ambao wengine ni washikaji zangu na wengine <clears throat> nawafuatilia wanatumia sana hii kamba kwa ajili ya kuuza uh, posti pamoja na thumbnail katika mitandao mbalimbali ya kuuza ujuzi kama Upwork pamoja na uh, Fiverr. So hautakiwi kuichukulia poa, pia ina kazi na inaweza kuingizia kipato. So unaweza ukaona kuna photo uh, colleges, kuna Facebook posti, kuna flyers, lakini pia kuna YouTube thumbnail yeah ziko option nyingi eh, kuna phone wallpaper, kuna invitation portrait, kuna cards, so kuna design nyingi ambazo pia ni dope. So labda tu mimi ninachokiona ni kwamba unajua sahizi hizi uh, ah, kila kampuni ambao wanatengeneza software wanajaribu kurahisisha ili mambo yaweze kuwa rahisi, kwa sababu teknolojia inaenda kwa kasi na ukiangalia software ni nyingi. Kwa hiyo kila kampuni inajitahidi kufanyia kazi malalamiko ya wateja, lakini pia wao wenyewe wanajaribu kufanya research na kuona ni updates gani ambazo za msingi wafanye ili kuweza kurahisisha zaidi watumiaji wa software zao iweze kuwa rahisi na ziweze kuendelea kupenda. So ukiangalia hata Adobe Photoshop wanafanya mabadiliko kila mwaka. Unaweza ukaona kuna update ambazo kabisa ukiangalia unaona kabisa hizi zinafanywa ili kuweza kurahisisha zaidi na kuwavutia watu waweze kujifunza software hii na kuweza kuitumia. Mm. Unaweza ukaangalia kwenye matoleo ya uh, Adobe uh, Photoshop 2020, 21 na kuendelea, unaweza ukaona selection tool wamerahisisha, unaweza ukatumia subject selection tool ambao una select tu mara moja na se, uh, ah, subject yako inakuwa selected. Uh, tofauti na mwanzo ambapo kulikuwa na tools chache kama zile lasso tool pamoja na selection zingine ambazo uh, unatumia process ndefu kuweza kukata background ya picha, lakini bila kusahau kuna update kwenye Photoshop 2021 ya sky replacement. unaweza kwa click kwa kutumia single click unaweza kubadilisha sky au kubadilisha mawingu, kitu ambacho kinaonyesha kabisa kwamba wanajitahidi au wanajaribu kufanya mabadiliko ambayo watawarahisishia zaidi watumiaji wa software hizo wasipitie wakati mgumu, so waendelee kujifunza. So ni challenge pia, na ukiangalia software kama hizi ambazo zinakuja kama hii Canva uh, wanaleta challenge by the way katika kampuni ambazo zinatengeneza software kama hizo za Adobe Photoshop. So unaweza ukaona zinaanza kuwa threat hata kwa sisi ma designer, sio kwa watengeneza software pekee. So kuna wakati sasa utaona kuna baadhi ya agents sasa zimeanza hata kutumia au kuhaya watu wanaotumia tu hizi Canva kwa ajili ya kutengeneza posti za social media, kutengeneza presentation au uh, template kwa ajili ya website kwa sababu zimeshakuwa customized na ni rahisi zaidi kuzitumia ukilinganisha na mchakato mrefu wa kuajiri designer ambaye anahitaji ujuzi na atahitaji kulipwa pesa nyingi. So mtu anayetumia Canva, by the way, unaweza ukamhaya na ukamlipa hela ndogo na kazi ikafanyika. So hiyo ni challenge ambayo inabidi kama madesigner tuendelee kuichukua na kuona kwamba tunafanyeje, tujifunze zaidi na kuwa na ubunifu utakaoendelea kufanya kwamba kazi uliofanya wewe mtu uliotumia Photoshop iwe na ubora na iwe nzuri zaidi, wavutie wateja aa, ah, na waone kwamba kumbe bado kuna haja ya kutumia software hizi rather than kutumia Canva kama tools ambayo uh, inatumika. So uh, hii software ya Canva ni free software. Uh, lakini uh, unaweza ukaipata kwa kulipia, kuna subscription pia kama unataka pro uh, lakini unaweza ukatumia uh, free ukapata vitu vingi tu ambavyo uh, utatumia kufanya au kutengeneza design zako lakini pia unaweza ukalipia pro ambayo kwa mwezi not sure sana lakini nafikiri itazidi elfu thelathini kwenye ishirini na kitu hivi so unaweza ukasubscribe na kupata vile vile hata kwenye adobe photoshop by the way kuna subscription yes kama unataka uh, kupurchase uh, wao wanachaji dola 20 kila mwezi so unaweza uka decide wewe mwenyewe kutumia lakini kuhusu software ya uh, Adobe Photoshop nimezungumza kwa undani kuhusiana na software hii na namna inavyotumika lakini pia kuna kozi nimeandaa nimefundisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho namna gani ya kutumia Adobe Photoshop so unaweza kujipatia kozi hiyo unaweza ukabonyeza link ya description hapo unaweza ukaona na gani unavyoweza kujifunza uh, tofauti kabisa na hii kamba lakini nitatoa ushauri by the way zote ni software na zinafanya kazi vizuri lakini lazima ujue wewe unahitaji kufanya nini kwenye industry kuna vitu vingine nikwambie huwezi kuvifanya kwenye canva canva it's very simple ni kudrag na kudrop umemaliza lakini kuna vitu vingine ni very complex unahitaji adobe photoshop so kama wewe unataka kuwa designer na uko serious na career usitumie kama uh, usitumie canva kama ndo tools yako ya kuweza ku execute au ku kufanya kazi zako za design no lazima uweze kujifunza na kutumia Adobe Photoshop so in case ikitokea kuna project ambayo una haraka nayo au inahitaji though wakati mwingine bado ni very simple kutumia Adobe Photoshop kutengeneza kitu lakini uh, utaamua kutumia Canva tu kama umeamua kuwa na option hiyo uh, kwa wakati fulani lakini katika kazi zako nyingi za design jifunze matumizi ya Adobe Photoshop execute, uh, execute kila unachotaka kufanya kupitia Photoshop ili uweze kufikia malengo unayotaka. Ukijifunza Adobe Photoshop kwa sababu ni industry standard, itakuwa rahisi wewe kuwa hired na kampuni yoyote. So ni ngumu wewe kuenda kwenye kampuni yoyote ukisema kwamba uh, unahitaji kuajiriwa kama designer, na ukiulizwa unatumia software gani, ukiambia natumia Canva, ni ngumu sana kuweza kupata au kuwa employed so hivyo uh, vyote viwili lazima uweze kuvizingatia kwamba unataka kuwa nani kwenye industry na wewe unafanya hii nitapenda nione pia maoni yako hapo wewe unazungumziaje kuhusiana na software hii uh, ya Canva je ni kweli inaweza ka replace Adobe Photoshop 2000 mpaka 2026 kulingana na update wanazofanya by the way uh, utaacha maoni hapo nitaona na tutashare kwa pamoja kile ambacho unafikiri Um, labda kwa conclude tu ni kwamba mimi uh, naweza nikasema kabisa direct kwamba Adobe Photoshop uh, haiwezi kuwa replaced na Canva design. By the way, it's impossible. Kwa sababu ukifuatilia na kuangalia kwa makini unagundua kwamba zile templates na uh, kila kitu kinachokuwa kimetengenezwa kwenye zile software kwa maana ya post hizo, thumbnail na nini zinakuwa customized kwanza au kudesigniwa kwanza kwenye software za Adobe kama Adobe Photoshop na mwisho wa siku ndo zinakuwa uploaded huko ili ziweze kuwa rahisi. So, so ni ngumu sana kwa software kama kamba uh, ah, ah, kuweza kuireplace Adobe Photoshop. So huo ni mtazamo wangu so, lakini wakati mwingine inakuwa tu ni kwa ajili ya kuchangamsha uh, kama huko Twitter watu wanataka kutengeneza mada za watu wajadili waweze kujenga mijadala. Lengo ni kujenga industry ili iweze kufika mbali na watu waweze kupata uelewa zaidi, lakini katika uhalisia ni ngumu sana kamba kuweza kuwa replace software kama Adobe. So ita take time, kutakuwa na challenge nyingi za software na nini, lakini bado uh, Adobe Photoshop itabaki kuwa industry standard software. So usisite kuanza kujifunza, lakini kama unatumia pia usiwe mnyonge kwamba hey isije kuwa uh, inakuwa replaced kweli lakini kujifunza vitu tofauti tofauti ni advantage kwako pia kuna mazingira mengine unaweza ukakuta hauna software uh, ya adobe photoshop so utafanyeje unaingia kwenye internet unaweza ukafanya design yako very simple very fast na ukakamilisha kazi yako lakini hiyo inakuwa imekusaidia sasa mbali na kwamba wewe unaweza kutumia Adobe Photoshop. So hiyo ni advantage ambayo utapata. Uh, sina la ziada. Nafikiri kama una chochote unaweza kuendelea kushare hapo kwenye sehemu ya comment kama nilivyosema, lakini pia like video hii ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi, lakini usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kama hujafanya hivyo, lakini pia nifuatilie social media. Twitter natumia jina la Joh Media Group, Instagram, Facebook pamoja na TikTok, kote kunatumia jina moja la Joh Media Group. Andika Joh Media Group, usiache nafasi utanipata huko, utaweza kushare na kuna tips ah, mbalimbali mbali ambazo wanatoa kila siku kuhusiana na masuala haya ya creative design. Naitwa Joel Kadaga, creative designer. See you next time.